Belli zaten Hadep. Niçin? E, ne niçin? Terörist. CHP. Niçin? HDP, HDP önce sonra CHP. Asla vermez. Verme. Niçin peki? Valla benim şimdiki çalışmalar hoşumuza gidiyor. Hı Hastaneler olsun, hizmeti olsun, her şey. Yani her şeyle. HDP. Niçin? Çünkü PKK yandaşı. Onları savunuyor, onları destekliyor. Onları destekleyenlerin hiçbir zaman ülkemizde eri olmaması gerekiyor şehitlerimiz oluyor. Sırf onlar destekliyor diye bir sürü şehitlerimiz oluyor. Ben de şehit yeğeniyim aynı zamanda. Yani vermem hayatta vermem yani. Asla oy vermem dediğiniz parti hangisi? Ha, CHP bir. Zaten HDP'de hiç yok. Partiler yine AK Parti. Şu anki şeyde Allah iyi ki de başımıza AK Parti yöneticileri gibi birisi olmuş. Şu günde her namazda dua ediyoruz ki bu var. Yani bugünkü bu durumda bu ihtiyacımız olan bu anda böyle bir iktidardayız. HDP. Niçin? Sebep yok. HDP. Asla oy vermem. Dediğim parti tabii ki HDP yani. Niçin? Yani gördüğümüz şeylerden dolayı haberlerde. Bundan dolayı vermem. Peki efendim HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı nasıl buluyorsunuz? Sizce güçlü bir aday mı? Tasvip etmiyorum. Onlar, onları hiç söyleme bana. Ben MHP'ciyim. İyi bulmuyorum. Neden? Barış ağzı yoktu onda ondan. Yani Diyarbakır'da çıkardığı olayları gördük biz. Yani bir parti liderine yakışır mı bu? Orada kaç tane 50 tane insan ölmüş. Günah değil mi o kadar insana? Madem barış ağzın var barışçısın herkese barış olacak. Tek yalnız İstanbul'da bombalar patlıyor ses yok. Orada bir sürü insan ölüyor. Herkese lafını geçireceksin kardeşim. Bu ülkede barış oluyor. Hepimiz huzurluyuz. Eskiden nasıl yaşıyorsak yine yaşayacağız. Ama adam oy almak için Ortalığı karıştırıyor, bir şeyler yapıyor. Ardından madem bu ülkede yaşayacaksın, oy istiyorsun. Ben de vereyim kardeşim sana. Ben veremiyorum oy. Niye veremiyorum sana oy? Çünkü niyetin farklı senin. Ondan başka bir şey değil ya. Taşlar ülkemizi yani e, ülkemizde barışa ihtiyacımız var hemşerim. Hepimiz kardeşiz. Türkiye 81 milyon hepsi kardeş. Biz hep bir arada huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Yani bu ülkeyi bölmek veya parçalamak veya milleti birbirine düşürmek. Az önce üstadın dediği gibi yani şey olaylarında 60-70 kişi, 100 kişiye yakın insan öldü. Hep sebebi o. Ortala, halka çağırdı şeye, meydanlara çağırdı, geldi olay yaptılar. Yani e, hiç kimse ona oy verenler bile onu şey yapmıyor abi. Yani öyle bir şey olmasını istemiyor. Ha halkın tercihi olur, kazanır gelir. Ona biz bir şey demiyoruz, biz başımız üstüne. Halk kimi tercih ederse o gelecek üstadım. Bizim dememizde değil yani sizin veya bir başkasının. Ben onu öyle düşünüyorum. Kesinlikle değil. Neden? Türk Türkiye'yi temsil etmiyor bu kişiler. İlk önce bizim milletimizi temsil etmesi lazım baktığın zaman bunların kökenlerini söylemek istemiyorum bazı şeyleri de oralara girmek istemiyorum fazla. Bunlara insanımız dikkat etsin. Ben başka bir şey demiyorum yani.